Well, there wasn't any sophomore jinx, so to speak, uh, last year for this man there at the boards with Yuzuru Hanyu is our very own Brian Orser. Don't forget Winnie the Pooh. He's always there, too. Hey, that rhymed. Yes. Uh, <laughs> in his second season of senior competition, uh, Yuzuru won his... He takes it not only across the ice, but up. Thank you. て羽生選手にとっての北京オリンピックというのはどんな経験、どんな大会になりましたかいろんなことを深く考えさせられました。今まで僕は、まあ、努力してもどうしようもない時期はたくさんありましたし皆さんの記憶の中にある羽生結弦はソチオリンピックだったり平昌オリンピックだったり成功している自分が多いかもしれないですけど 僕はここまで競技を続けるにあたって自分の中のどん底を何回も何回も見てきましたそういった意味でもまた今回大人になってうん人生って報われることが全てじゃないんだなとただ報われなかった今は報われなかった今で 幸せだなと不条理なことはたくさんありますけれども少しでも前を向いて歩いていけるように頑張っていきたいと思います素晴らしい演技届けてくれてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました Oh.